तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है यहाँ पर आप चेंज मोड वाला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर डबल लाइन नीचे बनी हुई है ये देख लीजिए डबल लाइन का मतलब ये है कि एच वाला बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है और अगर सिंगल लाइन होती तो अल्ट के साथ दबाना होता तो यहां पर कंट्रोल के साथ एच प्रेस कर लेते हैं या आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं तो हम कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं यहां पर देख सकते हैं तीन मोड आपको दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल हम अभी आइटम इनवॉइस मोड में हैं हम आते हैं सीधा कहां वाउचर मोड में जैसे ही आप वाउचर मोड में आते हैं तो आपकी स्क्रीन ऐसे डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में आ जाएगी यहां पर डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में ये आ जाएगा और आपको डेबिट क्रेडिट के ही फॉर्मेट में एंट्री पास करनी होगी ठीक है पहले के जो टैली आती थी पहले उसमें ऐसा ही होता था लेकिन अभी टैली प्राइम आने के बाद और भी ज़्यादा आसानी हो गई है ईआरपी आर नाइन भी ठीक था आसान था लेकिन प्राइम आने के बाद और भी ज़्यादा आसान बना दिया गया इसको कि कोई भी इसे आसानी के साथ यूज़ कर पाए तो अभी हम क्या करते हैं चेंज मोड पे वापस चलते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस तो जैसे ही आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाते हैं तो यहाँ डेबिट क्रेडिट हट जाता है फिर आपको यहाँ पर्टिकुलर दिखाई पड़ेगा पर्टिकुलर ठीक है तो ये जो है दूसरा मोड है और लास्ट में जब आप फिर यहां पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है आइटम इनवॉइस तो आप आइटम इनवॉइस पे चले जाइए आप देखेंगे कि आइटम इनवॉइस में बिल्कुल आपको ऐसी ही स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जैसा कि मेरा आ रहा है ठीक है आयोग की बात समझ में आई होगी अब अगर आप पेमेंट वाउचर में जाते हैं तो यहां पे आए पेमेंट वाउचर में तो आपको फिर ऐसा स्क्रीन दिखाई पड़ेगा अब यहां पर कहानी क्या है यहां पर तो आपको डेबिट क्रेडिट में ही मैं बताता हूं एंट्री पास करना बहुत आसान है अब देखिए इसमें भी अगर आप मोड को चेंज करना चाहते हैं देखिए ये डबल एंट्री मोड है कौन सा एंट्री मोड है डबल एंट्री मोड तो डबल एंट्री मोड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर चेंज मोड पे चले जाइए अब जैसे ही आते हैं चेंज मोड पर तो यहां पर आपको double entry single entry use for employ based bank allocation ये नया आया है ये भी आपको दिखाई पड़ता है तो आपको डबल एंट्री और सिंगल एंट्री फिलहाल समझना है तो देखिए सिंगल एंट्री में जाएंगे तो सिंगल एंट्री में डेबिट क्रेडिट हट जाता है तो जैसे ही आप सिंगल एंट्री को एक्टिवेट करते हैं देखते हैं तो यहाँ पर डबल डबल एंट्री मोड हट गया मतलब कि डेबिट क्रेडिट हट गया तो ये होता है सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड क्या होता है फिर आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस कर लीजिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते ही आपको दिखाई पड़ेगा डबल एंट्री ऊपर तो डबल एंट्री कर दीजिए इसको तो डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट आता है ये तो आपको पता है ही तो इसी तरीके से आपको एंट्री पास करनी है और आई होप की बात समझ में आ गई होगी अब स्क्रीन वाला जो आपको समस्या आ रहा था वो क्लियर हो जाएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video